Paulit-ulit tatanong sa sobrang habang panahon Binulag ang aking sarili sa sagot na naghatid sa bangungot Napununan ng poot na ipon ng mga gusot Sinubukan makalimot at ilibing na sa kahapon Makangiti na nanin mga matang tinitignan Nakala ko ay totoo pero lahat akala lang Akala lang Sana pala naniwala na lang talaga Sa sinasabi nila nung una palagi di sana masaya Maluwag at nakahinga Maaga nakawala sa kadena na gumapos ng kay tagala Sumakal sa aking leeg na nag-iwan ng marka Halika't yakap mo ay eh, siyang katapusan ko na pala Isang tanong, isang sagot Sino ba ang nakikita? Nakikita mo pag nakatingin ka sa aking mga mata Nakikita mo pag nakatingin ka sa aking mga mata